За. Эрчим хүчний салбарын яг өнөөгийн бодит байдлыг нэг тоомлоод харуул жилээс жилд хэрэглээ нэмэгдсэн. Тэр тусмаа гадаадаас худалдаж явдаг хэмжээ гадаад улс орноос хамаарал гадагшаа валют төлдөг нөхцөл байдал нь бүр ихтчихсэн. Ер нь энэ өөрөө нэг тийм үн бодлогын хувьд зах зээлийн харилцаанд байтугай ойртойчгүй 30 жил улс төрийн арга хэрэгсэл болж явж ирсээр байгаад 30 жил улс төрийн арга хэрэгсэлүүлж явж ирсээр байгаад энд ямарваа нэгэн гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй ер нь бусад бизнесийн оролцоо байхгүй болчихсон. Бүр явсаар явсаар байгаад энэ нь зөвхөн нэг эрчим хүчний асуудал биш. Одоо энэ Улаанбаатарт байгаа түгжрэл, утаа эдгээр чинь бүгд эрчим хүчний дутагдлаас гарч байгаа. Уг нь хөгжлийг ухтаж, хөгжлийг төрүүлээд ширч явах хөстөө энэ эрчим хүчний салбар байна. Хөгжлийг боомлогч болоод хуурчихсан. Яг яг ийм л нөхцөл байдалтай та салбар өнөөдөр зогсож байгаа. За ямар ч басны гал алдахгүй явж байгаагаа бид нэр гавья гэж тал талдаа боддог. Гэтэл эн чинь өөрөө хөгжлийг урагшин чирч явах хэвээр угтаж хөгжиж явах хэвээр салбар. Гүр нийгмийн олон асуудлуудынхаа ихсвэр яг эрчим хүчний энэ салбартаа ингээ холбоотой болчихсон. Ийм л нөхцөл байдал. Одоо яригдж байгаа төслүүдийг яг харуул нөгөө алдар 5 дугаар цахилгаан станц нь одоо сурагч байхгүй. 5 толгоон цахилгаан станц бидний ус төржилт олон зүйлээс болоод цаг алт тэр дахиад үн хувийнх нь болоод бусад санхүүгийн байгууллагууд орох боломжгүй үн тавьж ийн олон зүйлээр цаг алдцаар байгаад нөөцний цахилгаан станцын санхүүжилт гэдэг зүйл нь байхгүй болчихсон. Яг үүндээ Эрдэнэбүргийн цахилгаан станц нь одоо явж байгаа ч юм шиг байгаа мөртлөө яг санхүүжилтнийг эцэслэж шийдэгдээгүй байдалтай энд ингээд гой гой эрчим хүчин утахгүй сайхан болчихно гэж байгаа мөртлөө яг бодиттой явж байгаа бодиттой хөдөлж байгаа төсөл төр бүрэлжүүлэн байгаа мó гүм үү? Ер нь бол ингээд ямар ч байсан усаас хамааралтай зүйлс нь ортоос байхгүй нэг ийм л нөхцөл бай бодит байдал одоо ийм л байна. Тэгээ гол нь одоо тэгээ цаашдаа яг яах юм бол. За тэр их том либералчлал энэ тэргээд үн чөлөөлөлт тэгээд супер супер юмыг ярих болоё л доо. Зүгээр ойрын үед ер нь энэ зах зээлийн харилцаа болоод жам ёсны харилцаа руугаа болж өгвөл бизнесүүдийг татан оролцох, болж өгвөл гадны хөрөнгө оруулалтыг авчрахын нөхцөл бололцоог ер нь юу гэж харж байгаа юм бол тэр том либералчлалын тэрийн зүгээр болчих. Зүгээр л одоо нэг өөрчлөлт яг ямар зүйлүүдийн харагдаж байгаа юм бол. Хоёрдугаарт нь нүүрсэн дээр одоо үнэхээр юм төвхтэй байдал үүсчихэд байгаа шиг байна. Уг нь бол ус орондоо яриа нэг юм нүүрсний бассейнтэй юм орон байдаг. Тэгээд нүүрсээрээ юм хийж чадахгүй байсаар байгаад ийм байдлаар орчихсон. Тэр нэг атомын цахилгаан станц гэдэг уг нь дэвшилт зүйл ингээд яригддаг атомын цөмийн энерги. Манад бас түүхий долон зүйлүүд нь бас зарим талаараа анхдагч хэлбэрээр ч гэсэн байдаг. Энийн дээр ер нь эрчим хүчний яам цаашдаа бид нэр За цоолжсэн сод хариулъя. Атомын цахилгаан станц. За Цогцлогчнаас олдсон дараа ихэнхэн санал байна. За 5 дугаар цахилгаан станцын тухайд бол зөвтгөрлөг шөнө ийм юм байна лээ. Хотоос зүүн тишээ хонхрын наадалтны газар авсан юм байна. А цахилгаан станц манд өөрөө хоёр хэн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Цахилгаан эрчим хүч дулаан. Энэ дулаанаа энэ 20 гаруй километр нааш татаад дулаанаа бурлуулах тийм тараасгүй учраас ер нь ерөнхийдөө зогссон юм байна лээ. Шалтгаан, үндсэн шалтгаан. Тэгэхэд түүний дараа үе үеийн эрчим хүчний яамнууд яамн дээр ямар шийдвэр гарсан юм бэ гэвэл ТЭЦ 5 гэхээсээ төрүүлээд ТЭЦ 3 өргөдөч гэё. Одоо байгаа яг хэрэглэгчтэй эрэлттэй байгаа дулаан цахилгааны хэрэглэлтэй байгаа эрэлгчтэй ойртой гэдэг ТЭЦ 3-ыг өргөдөхийг 300 мегаваттар өргөдөхийг гэдэг ийм шийдвэр гараад явж байгаа. Аа би ч гэсэн эрчим хүчин сайд болоод энэ ТЭЦ 5-ыг ямар учиртай юу болсон талаар төгөн согч үтсэн газруудын явж үтсэн. Ё, Би бас энэ удаатай бол дэмж чадахгүй тэр тест 5 гэдэг хуучин сонгодог утгаар нь ийм ба. За цаашдаа яах вэ гэдэг ихлээр шулуухан хэлэхэд тарифыг индексжүүлэхээс л ундаа харахгүй. Үн нэмэхгүйгээр энэ салбар руу хэн ч хөрөнгө хийхгүй. Хувийнхан орохгүй болохоор дандаа төрийн нуруунд дор байна. Ийм л э, хүндрэлтэй байна. Одоо Улаанбаатар долооны э, сүлжээний тухайд ийм байна шүү дээ. Яг системийн хувьд э, аваад үзэх юм бол 100 төгрөгөөр үйлдвэрлэчихэд 42 төгрөгөөр зарж шít. Өртгийнх нь 42 төгрөгөөр. Улаанбаатарын цагт улааны хувьд. Энэ бол таны ярьж байгаа тэр 30 жил улс төржсөн энэний үр дүн мөн. А бид нар бол э, өнгөрсөн жил нэг удаа тариф нэмэгдүүлсэн. Энэ удаадаа бол юу ямар ч байсны эхний 6 сар харъя гэж байгаа. 12 сарын дундаас мөрдөж эхэлсэн өнгөрсөн оны. Одоо ер нь эдийн засгийн нөхцөл байдал гайгүй болоод иргэдийн орлого нэмэг нэмэгдээд нэг жил гарантай явсны дараа энерги хүчний үнийг нэмэгдүүлэхгүй бол иргэдийн маань өөрийнх нь төлбөрийн чадвар их тийм бидний хүссэн хэмжээд нэмэгдэж чадахгүй байгаа учраас юм хар залсан байдалтай байгаа. Яг үнэндээ бол. За энэ адмын цахилгаан станцын талаар бол манай улсд бол тийм хөгжүүлсэн сайн туршлага гэх юм алга байна манай яам дээр бол эрчим хүчний э, эзэн засгийн хураалын эднэр дээр бол даалуурагдсан судалж байгаа. Нэг зүйл ойлгомжтой байгаа нь эхний хөрөнгө оруулалт бол өндөр юм байна. Урсгал зардал бага юм байна. Нэг Хоёрдугаар бид нар одоо нэг 100 200 300 мегаваттын нэг атомын цахилгаан станцтай болчихсон тохиолдолд бас ганц станц цөөхний зовлон манай улс жижиг улс байгаа. Энэ э, цахилгаан станцыг ганцхан станцыг яахын тулд нүсэр бүтэх хэрэгтэй удирдлагын чадвахаас хэрэгтэй байна лээ. Тийм учраас энэ судалгаа дууссаны дараа та хүсвэл бид нэр бичгээр энэ судалгааны хариуг танд хүргүүлье. Адуун захлагч танд. За одонгийн зөвтгөрлөг шүүн тодруулсан уу? За та сая тэр дулааныг 100 төгрөгөөр үйлдвэрлээд 42 төгрөгөөр зарчих гэж юм л дээ. Энэ үлдсэн зөрүүг нь одоо яг хэн төлж байгаа юм болов? тэр цахилгаан хэрэглэгчд нь магадгүй төлөх нь байна. Цахилгаан хэрэглэгчд нь жишээ нь одоо айл өрхөөр харьцуулах юм бол орон сууцнд амьдарч байгаа арай чинэлэг айл өрхийн дулааны төлбөрийг гэр хорооллын орлого багтаа айл өрх нь төлөөл явах нь шүү дээ. Энэ одоо тэр зөв бодлого уу? Шин энийг гэхдээ ядаж тэр жам ёсонд нь зүгээр оруулъя л да. Орон сууцны айлын дулааны мөнгийг гэр хорооллын тэр орлого багтаа айл төлөх нь байна. Нөгөө талаасаа тэр тайлан дээр бас харагдаж ирсэн. Сэргээгт хэрчим хүчийг нийт эрчим хүчний 9%-ийг нийлүүлээд 27%-ийг орлогын хугацааж авдаг гэдэг. Ийм тэгш үсийн харилцаанууд чинь одоо яралтай өөрчлөлт хэрэгтэй биш үү? 3 дугаарт нь тэр ер нь дэлхийн нийтэд нэг хүнд ноогдох цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ гэдэг ямар ойлголт байдаг юм. Манайх ер нь хаана явдаг юм? Одоо хөгжил дэвшлийн бас нэг тэгвэл э, цойсрын сайд хариулъя. За зөвтгөрөл гişүнэ яг та зөв ярьж байна. Одоо дулаан э, зохиомлоор доор бариад штэ. Тэр алдагдлын цахилгаан эрчимгүйсээс хэсэгчлэн э, хааж байгаа юм. Тэгэхээр гэр гэр ороолд байгаа иргэд бол уран сууцнд байгаа иргэдийн дулааны татаасанд оролцож байгаа нь шууд бусаар үнэн Одоо орон сууцнд байгаа 50 м квадрат орон сууцнд амьдарч байгаа аль жилдээ 324 мянган орчим төгрөгдүүлж байгаа 8 сар дулааны халаалтын төлбөр. А ийм 50 м квадратын хувийн орон сууцтай айл бол ойролцоогоос 3.5-аас 4 тонн тэжил шахмал төлшг хэрэгжилж байгаа юм. Энэ нь ойролцоогоор 600 мянган орчим төгрөг болчих гэдэг. Тэгэхээр юу ийм зүйл бий. Тэгэхээр одоо гэр хороолд байгаа иргэд нь бол орон сууцнд байгаа иргэдээс орлогын хувьд илүү биш байгаа. Тэгэхээр орлого багтаа иргэд нь илүү төлдөг, орлого ихтэй иргэд нь бага төлдөг. Таавал 5 минут хорилж байгаа шүү дээ. Асуулт 3 минут нэмэлт хариулт бол 1 минут, нэмэлт асуулт 1 минут, хариулах хугацаа 1 минутаас илүүгүй байна. Ажлын хэсэг хариулах юм уу? За, чойжилсрын сайд хариулъя. Чойжилсрын. За, нэг хүн э, ногдох цахилгаан эрчимчнийг хэрэглээгээр байна шүү дээ. Яг улс орнуудын хувьд бол яг тодорхойлсон гаргасны аль бие усны статистик алга байна. Зүгээр одоо өмнөд хөрштэй харьцуулахад нэг хүнд ногдох Тэгэхээр эрчим хүчний хэрэглээ банах Монгол улсын хувьд бол 4.6 дахин бага баг. Хятад улс 2400 орчим гигаватт хүчин чадалтай. Манайх 1.3 гигаватт хүчин чадалтай. Оршин холбооны улсаас мөн ялгаагүй нэг 4 дахин бага. Тэгэхээр эрчим хүчний хэрэглээтэй ийм бага. За тэр юу сэргээгдэхтэр ч одоо бид нар одоо ингээд хамгийн өрөө үеийн эрчим хүчний сайд нарын хамгийн тулгааны өвчин хүндрэлзэж бол энэ 2007 онд сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг баталсан байл. Тэр хууль дээрээ ингээд яг ингээд тарифыг нь суулгаад баталчихсаар шалтгаалаад энэ хөрөнгө оруулагч нар тэр одоо үнэнд баримжаалаад тэрэнд зориод хөрөнгө оруулчихсан юм байна. Одоо нэг талаас бол энэ энэ хүмүүсийг бол энэ сэргээгдэх эрчим хүчний 9 их улс рүү адалж байгаа эднийг буруутгах арга бас алга. Монголын төр өөрсдөө тухайн үед ийм нөхцөл байдалд орно гэдгээ тооцоолгүйгээр ийм тарифуудыг баталчихсан байгаа байхгүй юу? 2007 онд. Айлууд э, энийг яхахын тулд айлууд дэмжих тариф хэлбэрээр төлөөд байгаа. Ийм шудраг бус явдал бол байгаа нь үнэн. Гэхдээ энэ хүмүүсийг шууд буруутгаад одоо өгсөн таслах асуудал бол байхгүй байгаа. Миний тухайд бол энэ сая 40 жилийн дараа ирсэн нийтдээ 38 зэрэгт эрчим хүчтэй тусгай зөвшөөрөл олгогдсноос одоо яг хүчинтэй байгаа нь 20 байна. Энэ 20-аас 9 нь бол ажиллаж байна. 11 нь бол тусгай зөвшөөрлөө авчихсан. Одоо ашиглалтанд оруулах э, э, янз бүрийн шатантай явж байгаа иймэрхүү байдалтай байна. А шин одоо дахиад шинээр э, энэ 20-аас гадна 21-ийг тусгай зөвшөөрөл өгөх юм бол одоо одоо байгаа хуулиараа бол сонгон шалгуулалт зарлах хэрэгтэй. Ийм л байна. Өөцөөгөө тэр одоо 5 толгой цэцлэгээ станц барихгүйгээс ч юм болоо 120 сая доллар гадагшаа төлж шүү дээ. Ямар сонирхлоор энэ 5 толгой цэцлэгээ станцаа барьдаг юм бэ гэж асууад байна шүү дээ. Тэрнийг дараа нь хариулах. За Монголын хадиас өнгөшөө.